Olá pessoas, eu me chamo Leonardo Chaves, eu sou doutor em etnobiologia e conservação e eu vou falar um pouco sobre investigações etnobiológicas em macro escala. É, agradeço o convite da organização, espero poder contribuir com, com essa perspectiva. É, então eu gostaria de começar a palestra falando sobre um, um, conto que foi escrito pelo Jorge Luiz Borges em 1944. É, o nome do conto é A Livraria de Babel, a Biblioteca de Babel. E é, nesse conto, o Luiz Borges ele é, apresenta, né, ele, ele é, é imagina uma biblioteca com um número infinito de livros. É, o Luiz Borges ele dá vários detalhes sobre essa biblioteca, inclusive detalhes arquitetônicos, né, de como ela seria montada. É, fala do número de paredes, do número de cabines, né, as paredes, o número de paredes que teria cada cabine, prateleiras, os livros, né, quantas linhas tem cada livro, mas sempre tentando convencer o leitor de que seria uma, uma biblioteca de fato gigantesca. É, o, nessa livraria, o Luiz Borges ainda comenta que você tem um número indefinido de galerias, então as pessoas não conseguem sequer mensurar quantas galerias tem, que são o número de livros. Né? E, mas de fato, nessa, nessa livraria ou biblioteca, você tem disponível todos os livros já escritos e os livros que serão escritos, né? ou seja, os possíveis de serem escritos. É, então, definitivamente é um número infinito aí de, de livros. É, apesar de ser um, um, um, conto antigo, ele é um pouco profético, porque o Luiz Borges, ele, de certa forma, parece que já previa um momento em que talvez a gente se encontre atualmente, seja a, a, a época da hiperinformação. Então a gente atualmente vive num momento em que nós temos muito mais informação do que, de certa forma, nós podemos conceber. É, o que o Luiz Borges chama de um número infinito de livros, a gente pode é, é, entender como um número de papers que a gente sequer consegue pensar em ler em sua totalidade, livros da mesma forma. É, um exemplo ali, eu fiz uma pesquisa pelo termo etno, uma forma, é, nos copos, e eu isso no início do ano passado, eu tive 234.800 resultados. Hoje, com certeza, esse número já é muito maior, certeza absoluta. E fora os papers e livros, hoje a gente tem à disposição bancos de dados, em que nós temos dados brutos de outras pesquisas, nós temos dados parcializados, né, capturados por satélite e, enfim, né, interpretados e, e postos ali é, de uma forma bastante é, é, é vamos dizer assim, estruturadas já para ser utilizadas e dados não estruturados também, que seriam dados possíveis de serem coletados em, na internet de uma forma geral, e principalmente em redes sociais, que é bem comum atualmente as pessoas fazerem isso. Então a gente tem um mar de informação e é bem, bem difícil até de, de imaginar o tamanho disso. É, o Luiz Borges ele comenta que ao se deparar com tal acervo, a humanidade ela passo inicialmente por um momento de extravagante alegria, né? E, e porque esse acervo é, com certeza resolveria o problema de obter informação. Estava tudo lá, catalogado, posto, acessível. É, mas imediatamente veio um momento de depressão excessiva, é, porque a humanidade se dá conta de que o, a grande questão não é ter a informação, e sim como interpretá-la, como manejá-la, como tirar um sentido dela. Então, como é, é, é que perguntas eu, eu, posso fazer, como eu vou fazer é, é, é, manejar esses dados e é o momento em que a gente se encontra. Talvez para os estudantes de macroecologia isso não seja um grande problema, mas isso de certa forma é, uma, um pouco de novidade para a etnobiologia. A etnobiologia, ela, de certa forma, tem uma tradição de estudos em escala local e atualmente isso, de certa forma, é uma novidade. E por que é, a etno, né? por que destacar a etno em relação a isso? Talvez porque muitas das perguntas mais atuais, né, mais importantes, elas é, demandam dos pesquisadores de etnobiologia um certo esforço, uma certa atenção é, mudanças climáticas, por exemplo, o impacto de, da extração de recursos naturais, ou até o efeito, efeito né, da ação humana de forma direta e indireta, é, são questões urgentes e que devem ser analisadas em larga escala. É, atualmente a gente tem duas ferramentas para analisar esse tipo de, de é, dados etnobiológicos em larga escala. Uma delas seria a meta-análise e a outra a macroetnobiologia. Eu acredito que meta-análise é uma ferramenta, de certa forma, já bastante conhecida pela audiência, até porque nos dois últimos anos, com a Covid, ela ficou muito em, em, em foco, né? e, então não é uma grande novidade, mas eu vou trazer um pouco da perspectiva da macroetnobiologia para tentar dar uma olhada fora da caixa. Então, é, quando a gente fala de macroetnobiologia, é importante a gente primeiro fazer uma distinção entre o que seria macroetnobiologia e é, macroecologia humana, é, vamos dizer assim. Então, é, quando a gente fala em macroecologia, de uma forma geral, né, na parte da ecologia, a gente tem é, bem massificado alguns parâmetros macroecológicos bem conhecidos. Né? Talvez o maior deles, o mais é, conhecido deles, seja exatamente essa relação entre a, a latitude e a riqueza de espécies. Né? Então, é, isso é uma coisa bem básica né, nos livros de texto, isso já está bem estabelecido né? É, isso na parte da ecologia. A gente tem também é, uma relação entre a densidade de espécies e o, o tamanho do corpo, também padrões bastante conhecidos na ecologia, mas a gente também tem para é, é, é seres humanos né, alguns padrões, também em larga escala, como por exemplo a densidade de comunidades tradicionais, né, caçadores coletores, e a produção, produtividade primária do ambiente. Então, ambientes com maior produtividade primária normalmente possuem uma maior densidade de grupos humanos né, caçadores-coletores, o que é bem óbvio, né? questões de estratégia de forrageio. A gente também tem uma, uma outra relação, que é, talvez seja um pouco menos conhecida, que é uma relação entre a latitude e a cultura, né? a diversidade de cultura. Então a gente tem uma relação é, também com a temperatura e a diversidade cultural, né? bem estabelecida, né? bastante conhecida, mas a gente estaria aí trabalhando dentro da, da ideia da macroecologia humana, o que é bem interessante. Né? Mas, é, basicamente, a, a macroecologia humana ela vai ter duas abordagens principais. Uma seria tratar o, o, os seres humanos como uma variável preditora. Né? Então, basicamente, colocar o ser humano como se fosse qualquer outra variável climática ou uma variável de grande porte e tentar entender o efeito dessa variável. E a outra seria é, entender os seres humanos como uma espécie biológica qualquer. Então, tudo bem, é uma abordagem, mas a gente vai falar um pouco mais sobre a macroetnobiologia. Então, é, basicamente, a, a macroetnobiologia, ela, a, a, ideia dela é trabalhar com as propriedades estatísticas de um, de um grande volume de informação é, etnobiológica que foi coletada em escala local. Então, a, ideia da macroecologia é exatamente aproveitar o volume de informação que é, é, nós temos coletado em escala local ao longo de um, de, de um tempo muito grande aí. Um trabalho que talvez demonstre de uma forma bem clara é, essa abordagem seja esse trabalho publicado na Nature Communications, em que os autores eles é, testaram algumas hipóteses, né, duas hipóteses, é, que relacionam o, a, a, influência de variáveis ambientais, nesse caso aí na diversidade de linguagens. É claro que a diversidade de linguagens aí está sendo utilizado como um proxy de diversidade cultural. Né? Nesse caso em particular, eles te testaram a hipótese do isolamento ambiental com, e, em, contrapondo a hipótese do risco ecológico. Né? E aí, é, trouxeram, né, utilizaram exatamente a diversidade linguística para ser testada em relação a diversas variáveis ambientais, como a densidade de rios, é, a variação na elevação, a diversidade de hábitat, por outro lado é a produtividade ambiental, temperatura, etc. Então, é, com esse trabalho eles conseguiram, né, sem coletar um dado de campo, só com, com esses dados secundários, é, verificar a influência tanto da precipitação como na temperatura, exatamente na é, diversidade de linguagem, corroborando aí a ideia da a hipótese da, do risco ecológico. Outro exemplo é um artigo que nós estamos é, submetendo para publicação, intitulado é, Implicações para a Conservação da Pressão de Caça Direcionada para Mamíferos de Grande Porte, né? uma perspectiva macroetnobiológica. Então, é, nesse trabalho, é, nós não tínhamos o, o, o os dados já em bancos de dados, como foi no exemplo anterior. Nesse caso, a gente combina a revisão sistemática, que seria uma ferramenta que né, dá suporte ali à meta-análise, né, de onde parte uma meta-análise, exatamente para gerar inicialmente um banco de dados. Então, nós coletamos, né, é, é, levantamos a partir de uma revisão sistemática dados em Amazônia e Caatinga, só de mamíferos terrestres, né? então a gente conseguiu um número bem interessante de papers. É, dentro do nosso critério de inclusão. A gente conseguiu apenas 44 papers e o interessante é que o, o dado que a gente queria extrair de cada trabalho desse era apenas a lista de caça. A gente queria o, o, a lista de animais caçados em cada uma dessas localidades. É, e aí sim, de um banco de dados, a gente consegue conseguiu é, retirar dados de distribuição de, de espécies de mamíferos, né, 585.831 espécies, e algumas variáveis aí, né, biológicas de cada uma, como distância geracional, biomassa, dieta, é, e a partir, né, usando essas variáveis como preditoras, a gente conseguiu encontrar alguns padrões bastante interessantes. Um resultado bem, talvez já estabelecido por outros trabalhos, mas bem interessante também, é que a gente conseguiu mensurar como a, a pressão de caça ela é aumentada é, com o aumento do, da massa do, do indivíduo. Né? Então, comparando aí um indivíduo mais ou menos do tamanho de um tatu, ele tem 7,6 vezes menos chances de ser é, caçado do que uma anta. Outro padrão que nós verificamos foi exatamente a, é, como o, o comportamento do animal, no caso aí o, o, risco para o caçador, ele pode influenciar decisões de caça. Né? No caso, um animal herbívoro com porte semelhante ao de um animal carnívoro, ele tem sete vezes mais chance de ser caçado é, em relação ao, ao carnívoro, no caso. E talvez o dado mais interessante que a gente tenha verificado é exatamente uma, uma mudança de estratégia, uma diferença de estratégia entre caçadores de Amazônia, né, de, um, de um lugar com maior produtividade, para um, para um ambiente como a Caatinga, que é um, um, um ambiente de baixa produtividade. Que seria exatamente uma inversão de, de, de estratégia de caça né, em que é, herbívoros são preferidos em, em, ambientes de Amazônia, entretanto, é, carnívoros eles são é, mais intensamente caçados em ambientes de caatinga. Isso talvez é, o que a gente sugere nesse caso seria exatamente uma depressão de animais herbívoros no, no, no ambiente árido, o que estaria levando a uma mudança de estratégia, algo como é, caçar o que há disponível ainda nesses ambientes. Então, é, o, o, interessante aí, que seria o foco, né, seria o método, é como a partir simplesmente de, de listas de caça, ou seja, uma informação muito pequena e muito simples de ser é, obtida em trabalhos etnobiológicos, a gente consegue fazer, é, conseguir verificar padrões em larga escala. É claro que é, apesar de parecer simples, né, algumas dificuldades elas são, são bem marcadas, particularmente em trabalhos de etnobiologia. É, talvez o principal deles seja a heterogeneidade na, no tipo de coleta de dados. Né? Então, como eu falei em algum momento, é, a etnobiologia ela ainda não tem protocolos muito bem estabelecidos. Então, você tem grupos de pesquisa que trabalham de formas diferentes e isso impacta a, a uniformidade dos dados. Né? Então, quando você compara tudo isso, você tem talvez um, um certo tipo de viés. Outra, outro detalhe é a, falta de cultura né, no uso de dados quantitativos. Né? A Etno ainda é muito apegada ali a, a trabalhos descritivos, em, em, que a informação ela vem é, com, com, pouca, é, pouco conteúdo matemático para ser analisado. É, a tradição de Open Science também ainda não é muito marcada na Etno, então muitos trabalhos são publicados e os, os dados brutos eles não são disponibilizados. Isso traz um, um problema é, gigantesco. É, e também na, na, na, área, de uma certa forma, existe uma certa resistência de se valorizar é, é análises em larga escala pela, pelo risco de se perder particularidades culturais de cada comunidade. É, de uma forma geral, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço pela atenção, pela oportunidade e até uma próxima.